de del constituyen una herramienta fundamental ya que nos permiten tener recursos electrónicos para la elaboración de investigaciones y trabajos del MBA que estoy cursando actualmente. Muchas gracias Jenny y equipo de Crayusta ya que con sus orientaciones nos ha permitido tener recursos para la elaboración de nuestras investigaciones y de nuestros trabajos.